大丈夫今日の一限目ってなんだっけ英語だよ小テストあるって言ってたじゃんえそうだっけそういえばなっちゃん昨日瀬戸口くんに言えたああそれが聞いてくださいよなんだね言ってみたまえいきなりでごめんねずっと前から好きでしたえっ な。な。な。びっくりしたお前な告白予行練習だよは練習ねえねえかわいいドキッとしたそんな顔で見ないでよごめんってば 本気になるよええー、嘘だよ仕返しで本番は誰にするんだよそんなこと言えるわけないでしょいってねえねえ練習付き合ってよ仕方ねえなやったーただしラーメンおごりな でね、帰り駅前のラーメン食べに行ったんだ。美味しかったな私のおごりだったけど。へえ。そうだったんだ。って、バーちゃんなっちゃん黙ってれば可愛いんだから。ほら、足閉じて。そういうミオンは春樹とどうなの 普通って何よ普通は普通であかりちゃんはえ私私のことはいいのそんなことよりなっちゃんの告白作戦考えないとねあかり っきごまかしたよねえなんだっけあかりの好きな人の話ねおはようおはおうてはるき人の机にケツのせんの温めておいてやったぜ秀吉かよ夏希秀吉知ってるんだね知ってるわって持田どうしたの別に 春樹お迎えだぞおう行くわじゃあなあいつらって付き合ってんのかなしんないゆう長続きするたった一つの愛それは片思いなんだってさ分かった分かったからお前も喋んな ラーメン食い行こうぜただいま何やってんだよ人の部屋でおお兄ちゃんおかえりおかえりって遅いどこ行ってたのどこでもいいだろ告白予行練習だよ こんな時間に男の家にいていいのかよえー、なんで優は特別じゃんで今日は何しに来たんだええへ勉強教えてもらおうと思ってゲームじゃないんだ違うよねえもし私に彼氏ができたらどうするどうするって そりゃあ、練習相手としては応援せざるを得ないだろそっか。ありがとう。頑張れよ。はあ、よりにもよって、なんで俺が練習相手なんだよ。受け入れた俺も俺だけど。告白。 誰にする気だよはあ付き合ってるとか付き合ってないとかわかんないよ俺って勇気ねえよなみんな恋してますね私もいつかするのかな好きな人って誰だ好きな人って誰だ好きな人って誰だ ユウは優しいからお人よしだから頑張れよいつも私の味方でいてくれる私を応援してくれる私が誰を好きになってもユウはそれを受け入れてくれるの明日が本番明日明日ずっとビビビ告白して

いや女子力というかねえうんえ何ちょっとお邪魔しますほらほら口紅落としてつけまもあとファンデファンデえー、ええなんでなあユウなんだお前もお人よしだよな嫌なら嫌って言えばいいじゃんなんだよ急に 分かってるくせにいや分かんねえよお前も好きなやつがいるなら素直になれってことだよああ告白予行練習のこと間伝いに何か聞いたのかおい置いてくぞ素直になれって春樹お前にだけは言われたくないけどな こさん怒るはあこれが最後あ待ってあこれが最後だから最後練習させてホントにホントに これが最後なっちゃん頑張ってじゃあ練習も終わったし俺そろそろ帰るなあ本番頑張れよ待って んて全部嘘ユウのことが好きで好きでたまらないの私女の子らしくないしやきもちだって焼くしデートもいっぱいしてくれないと嫌だしわがままだしバカだけどだけど私と付き合ってほしいのそんなの俺じゃなきゃ無理だろ こちらこそよろしくお願いします